से ये देख नहीं पा रहा हूँ बहुत दर्द हो रहा है पेन किलर खाया क्या आपने मंगलसूत्र पहनाना बाकी है अंगूठी पहनाने से क्या होता है मतलब वो डिलीवरी लेके जा रहा है लेकिन घर तक पहुँचेगी नहीं निपटा के आता हूँ हाँ bye Hey babe, Hello, what's your name? Preeti. Nice name. Thank you. हाँ भैया पब में हूँ हाँ आ रहा हूँ भैया babe, I'll be back. Okay. Yes, gentlemen. Enjoy. Cheers. Cheers. Cheers. Let's play the game. Sure. Business अच्छा चल रहा है ना भैया Doing fine. डैडी आपको बहुत पसंद करते थे बहुत अच्छे इंसान थे सॉरी न्यूज सुनने के बाद मुझे भी बहुत बड़ा शौक मिला था ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन भगवान ही ऐसा चाहते थे हम्म। अच्छे इंसान को two minutes I babe. Preeti क्या हुआ लड़की नहीं मिल रही क्या ए, कौन है उधर क्या यहां यहाँ पर क्या कर रहा है हमेशा के लिए तुझे सुलाने आया एक्सपेक्ट किया था मैंने uh, यार मैंने भी आने की बहुत कोशिश की थी but business commitments overseas trips I couldn't make it it's okay लेकिन मैं भी उन्हें बहुत मिस करता हूं आप प्रणव लेकिन इस वक्त तुम्हें तो आगे हिम्मत से काम लेना होगा Vijay hello hello Pranav hello ए सिक्योरिटी प्रणव किधर है नर्क में तेरी राह देख रहा है ए, मार डालो इसको डैडी अक्सर कहा करते थे रिलेशनशिप में कम्पीट कभी मत करना इमोशन का वो इतना रिस्पेक्ट करते थे मैं भी इमोशंस को रिस्पेक्ट देता हूँ विजय नाउ डेज रिलेशनशिप को बचाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है रुक जाओ अकल के यमराज यहाँ लेकिन दोस्ती का ड्रामा करने वाले दुश्मन को बिल्कुल भी माफ नहीं करता ये क्या बोल रहे हो मुझे राजा मेरे साथ है बच्चों के चले जाने के बाद इस बिजनेस का तू क्या करेगा रतन परमानेंटली रिटायर हो जा Rest in peace. Sir, Vijay Kidratan, and he has occupied the whole business. Everything is fine. We are back to form. सारे सबॉर्डिनेट्स हमारे कंट्रोल में ही है हमारा डर उनके मन में कुछ ज्यादा ही बैठ गया है Leave for him immediately. Attack Vijay Gandha. Destroy his entire kingdom. I want to see him dead. Yes, sir. जैसे कि उम्मीद थी हमारी कंपनी के शेयर